Berkibarlah bendera negeriku Berkibarlah engkau di dadaku Tunjukkanlah kepada dunia Semangatmu yang panas ini selaraskan keanggunan daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu berkibar bendera negeriku berkibar tunjukkanlah Merdeka! Merdeka! my